Кеша, Кеша, увидел, увидел Кеша, Капасипа. Солнышко зашло, значит, техно к нам пришло. Правильно? Немножко техногаутса до 10 часов. Полчасика техно и хаоса. жил в одной деревне дядя-баба. Не было у них сына. Пойди, говорит, дядя, испечем с тобой мы хлебушек, колобок. Сусеком поскребли, по уголкам подойти, а вот что и наскребел. はい Essa foi essa palavra. Спасибо тебе, дедушка. Спасибо тебе огромное. что то я здесь на Ютубе включил. И, наверное, здесь какая-нибудь реклама вылезет.